Evo, prijatelji, ljubitelji borovnice, ajde jedan klip, krate kao običan, kako se u stvari bere borovnice i zašto je tako to nezgodno. Ovo je jedna fina dama da pokaže kako to ide. Mora da se pazi. Krupne, da, nema peteljka, nema pocepana borovnica, mora fino da bude u klasi krupnoće. Sve to mora da se sedi. Ovaj, treba da se što više pazi, da ostane što ostane zeleno ja, beračica ko mašina. To je to, bravo. Znači bobice se ne beru sve, nego neke su zelene, neke su stigle i onda idemo redom. Onda to je ta prvi prelaz, posle sad čekamo da sazre ostale i onda i njih pokupimo. Možda su ovdje manje više uglavnom zrele. Gospodžu, ďakujem tej pos. Ďakujem.